рефрактор бул линзалуу телескоп рефракторлор жарык нурларын чогултуу айнек линзага ээ жарыктын параллель нурлары асман телолорунан жерге келет алардын аз гана бөлүгү көзгө түшөт анткени каректин диаметри өтө кичинекей жана жети миллиметрден ашпайт олуттуу өлчөмдөгү телескоптун линзасы жарык агымын көбүрөөк кабыл алат жана аны топтоп көзгө көрүнбөгөн алсыз асман объектилерин көрүүгө мүмкүндүк берет линзанын диаметри жана анын фокус аралыгы телескоптун маанилүү мүнөздөмөсү жарык күчүн аныктайт жарык күчү канчалык жогору болсо телескоптун фокус тегиздигинде кеңейтилген объектинин сүрөтү ошончолук жарык болот визуалдык байкоолордо сүрөттөлгөн шамдар кыска фокустуу линзадан чыгып турган окуляр аркылуу каралат ошондуктан узартылган жылдыз чоңойтулгандай көрүнөт ар бир телескоп ар кандай чоңойтууда байкоо жүргүзүү үчүн бир нече окуляр менен жабдылган алар шарттарга жараша тандалышы керек объективдин диаметри телескоптун резолюциясын аныктайт телескоптун асман телосунун бетиндеги өзүнчө жакын жайгашкан объектилерди жана майда детальдарды көрүү жөндөмү объективдин диаметри канчалык чоң болсо телескоп аркылуу майда детальдарды көрүүгө болот